Subscribe. Tensionado Nagulat Din ako nang malaman Na hindi lang pala ako naghihinayang Nung nag-away tayo noon at napuluyan Sa iyakan at takpo at sandali lang Huwag ka munang mag salita Di ko hahayaan Lahat ito ay mawala Ang iniisip ko Kung pwede miserable Paulit-ulit lang ang nangyayari Paikot-ikot tayo parang bote At nasanay ka na ba ron na natuluyan Iyakan at tagpo at ang dalilan Pwede bang huwag kang sumigaw? Di ko hahayaan Lahat ito ay maligaw Nagtatanong sa'yo